kapayapaan na is absence of war. No? Uh, walang kaguluhan, walang marinan. Uh, ah, kailangan magkaroon muna tayo ng kapayapaan mula sa ating mga sarili bago natin isipin yung pangkalatan. Kasi kung mismo isipin na natin kagad-agad ang agaran, yung sinasabi uh, ah, usaping pagkapayapaan, kung mismo sa sarili natin yung wala tayong kapayapaan, magiging baliwala ito siguro hindi kung magkukuha natin o magkakamtan, malamang uh, hindi ito tatagal kapayapaan ay isang larawan ng katiwasan ng kaisipan, kasaganaan ng buhayan, uh, kasiguruan ng damdamin, at uh, ah, kaitingan ng pag-ibig at pagmamahal. Ang larawan ng kapayapaan ay matasalamin ito sa apat na saligan. Una, kapayapaan, paan na nakaangkla sa katarungan, kapayapaan na nakaangkla sa kasiguruhan at kapayapaan na nakaangkla sa kaunlaran. Ito yung dapat na sandigan ng kapayapaan ng na magkakasabi natin tunay ng kapayapaan. Para po sa akin ang kapayapaan, uh, eh, ito po ang inahangad ng bawat isa at eh, ang uh, eh, minimithi ng kahit hindi lang po dito sa Mindanao, kundi para po sa buong Pilipinas. Makakamtam lang to kung ang bawat isa ay nag, uh, nagkakaisa sa isang sa isang advokasya or sa isang sa isang mininipi na nakapayapaan. Ang peace ay nangangahulugan uh, ito ang susi para sa ating uh, pagkakaisa. Para uh, mag ma-unite ang mga tao sa buong mundo. Islam is peace and Islam is a way of life. Pag tayo magkakaroon ng peace, masaya ang buhay, kapayapaan sa ating bansa, kapayapaan sa ating lugar, sa ating sarili, sa ating pamilya. Kapayapaan, masaya po tayo at uh, tayo ay maganda ang ating buhay. Ang kapayapaan ay sa Islam ay ina-advocate natin ang kapayapaan o obligasyon ng bawat uh, Muslim na magkaroon ng kapayapaan. Peace para sa Bangsamoro ay yung kapayapaan na may kasamang uh, justice. Yung mga may balik yung dapat na nawala sa Bangsamoro. Yung uh, kalagayan ng isang komunidad o isang sambayanan kung saan ang mga tao na nabibilang sa isang sosyedad o society na ito ay sila ay malayang nakaka pagpahayag ng kanilang kagustuhan, nagagawa nila ang kanilang pang-araw-araw na gawain ng walang pangamba. Para sa akin, ang kapayapaan ay nagmamanifest doon sa kasiyahan ng mga tao. Walang away, ang mga bata ay nakakapag-aral, na-enjoy nila ang kanilang kabataan. Kailangan po natin ng kapayapaan sa Bangsamoro. Dahil ito yung uh, solusyon o gamot sa matagal ng problema sa Mindanao. Kapag walang kapayapaan, eh, babalik-balik tayo doon sa mga pangyayari. Um, ang kapayapaan kasi ano, ay eh, hindi isang ah, bagay na pwede mong uh, palangkasin o gagawin. Kasi ito ay likas. Napaka-importante magkakaroon ng peace. Dahil ang peace ay masaya ang sarili mo, masaya ang pamilya mo, tao mo, at masaya ang lugar mo lahat ay magkakaroon ng magandang buhay at lahat po tayo magkaisa, tayo po ay mapayapa at pamumuhay ng masaya. Sa as ako na isang, isang kabataan din po, ang, ang importansya po ng bilang katulad po namin is mamulat po at ma- maraming malalaman about sa kapayapaan po. Hindi lang dito sa Mindanao, hindi lang sa mga pangsamor, kundi sa lahat, sa, sa mga Christians and Lumads din po. Uh, importante po po sa bawat isa. Importante po to para po magkaisa sa sa advokasya na yan uh, ah, pag-usapin pagka, pagkabayapaan at in, nai-involve po dito yung mga kabataan dahil po sa sa isa lang community ng bawat isa, di ba? Kundi yung magkaisa at magka, uh, ng, yung peace na hinahangad po. Para ma, parang uh, uh, wala na tayong uh, maririnig na na gera sa iba't ibang lugar, lalo-lalo na sa dito sa Sulu at saka dito mga sa Maguindanao or or sa iba pang mga lugar. The, the urgent uh, uh, task now is to work towards societal uh, uh, uh, societal reform or changes. Panawagan natin doon sa gobyerno ng Pilipinas. Doon sa paninindigan na tapusin nila yung solusyon sa problema sa Mindanao. Hindi sila hinto kahit na anong mangyari doon sa mga mga aspiration nila. Isa lang lang ang ating panawagan. Uh, ah, magpa, magpapatotoo tayo kung ano yung napag-usapan, uh, yung especially uh, ah, BBL, tab-based, yun po sana ang ating ipatupad, hindi po yung binago. Dahil alam naman po natin na meron tayong pinag-usapan na Uh, ako'y naniniwala sa kasabihan na it is written, it must be done. Dapat ano yung napag-usapan, yun ang ipatupad. Panawagan natin sa mga partners natin na mga mga nag-advocate ng uh, peace ay uh, ah, palakasin palakasin nila pa yung uh, support nila sa peace upang ito'y uh, makita ng buong bansa ay tayo ay nagkakaisa. Kasi pag walang nagkakaisa, sigurado walang peace. Pero pag ito yung nagkakaisa tayo, may peace. I, I don't want to make an appeal today. Uh, all I want is to urge, to, as I am urging them to discuss peace within the context of the Pangamoro, to discuss the BBL within the context of the Bangalawa, so that this Pangamoro basic law will serve as a key to open the door to look at the broader uh, framework of the problem BBL is not to, is to me is not a solution to the problem, but it is rather a key to open the door so that we can have a, a holistic uh, view of the real problem ringing inside the room, and then attack the problem, resolve it, and will ultimately pave the way to attain a just and lasting peace. In Mindanao, not only peace for the long tomorrow, but a peace for other peoples in Mindanao as well as those peoples in the moment.